hoy os voy a enseñar cómo baño a Maya. Hice un vídeo parecido al principio del canal, hace cosa de un año, pero por algún motivo se borró y me habéis estado mandando mensajes diciendo que no se podía ver. Así que bueno, he dicho, voy a aprovechar y voy a grabar que tengo que, bañar a Maya hoy y así volvéis a verlo. Y así hago un poco una actualización porque hace un año que lo hice ese vídeo y Maya creció un poco desde entonces. Y vamos a aprovechar para lavar ese morro sucio, ¿a que sí? Mm, que lo tiene sucio de barro, sí. Así que ahora os voy a enseñar cómo le baño. Vale, lo primero os aconsejo que tengáis una alfombra de estas con ventosas por debajo para pegar al fondo de la bañera porque al tener pezuñas se resbala muy fácilmente y si no, nos llegan las tortas malla pobrecita, así que yo siempre le pongo. Y ahora le llenamos con agua templada. Más bien calentita, porque como tienen la temperatura corporal más alta que nosotros, Mejor más calentita. Ay, Lo damos ¡Ping! delicado el asunto meter a mi cerdo de casi 50 kilos dentro de la bañera. Pero bueno, para eso he elaborado una técnica. me <laughs> Maya, ven. Bueno, ya se enfada, no le gusta mucho meterse a la bañera. La cosa es cogerla por los costados y que para arriba. <laughs> vale, ya está. ¡Qué bien! Vale, vamos a bañar vamos enterita, ¿verdad? Mm. Y aprovecha para beber. o este champú, que es un ah, champú para todo tipo de animales, ah. todo tipo de pelo. Pero podéis usar también el eh, ah. champús para bebés, de los que no pican los ojos, o cualquier champú que sea un poco suave. Venga, Maya. Yo tengo una esponja solo para ella. ya está, Maya. No te escapes. ¡No! Compañera. está muy contenta de bañarse, a ver ese morro. Sí, dame el morro. No le gusta mucho Venga. la ah. también. Ah. Pero bueno, normalmente ayuda bastante ella sabe cómo salir. ¡Vale, vaya! Bien. Ya está, ya está. No es una gran fan del baño, pero normalmente suele protestar bastante menos que hoy, ¿eh? Hoy ha sido especialmente a Maya. ¡Ven aquí! Así, upa. y ahora para acabar, como los cerditos suelen tener la piel bastante seca, yo le echo a Maya aceite, aceite tipo Baby John, son esos tipos de aceites para bebés. Le viene muy bien porque penetra muy rápido en la piel, no como la crema que necesita mucho tiempo para absorberse. Así que le echo sobre todo en la espalda, que es donde más seco tiene, tendrá ganas de rascarse, ¿verdad, Maya? Aquí en el cuito sobre todo. Y en el morrico también, así. Para que los tengas bien. Ya está. ¡Ay! ¿Cómo te pica todo? Ya está. Pero qué guapa estás limpia está más bonita Alicia ya. Vale, ya está. Ya puedes irte. Adiós. Pues hola, y este ha sido el vídeo de la semana. espero que os haya gustado. Como veis, me ha crecido un poquito desde el primer vídeo y bueno, cuesta un poquito más meterla, pero con la buena técnica es muy fácil. Espero que os haya gustado el vídeo, si os ha gustado dadle a like y no olvidéis suscribiros a mi canal para ver muchos más vídeos de Maya conmigo y nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete!